Papi, este Santoro aquí de Bogotá, el león del área sur, el Pechi, Santoro, fan número uno de cosas que los reggaetoneros dicen. Tú sabes, están a fuego. Oye, Memín, Bubi, déjala que chiche desde Colombia, Barranquilla.